on se fait vraiment leur devoir d'avoir les meilleurs fournisseurs, autant euh, local, québécois que nord américains pour vraiment avoir une vaste gamme, d'offrir la meilleure qualité qu'il y a sur le marché. Qu'est-ce qui est bien des arbres, c'est qu'il y en a vraiment de toutes les grosseurs. Il y a beaucoup de petits arbres qui sont bien adaptés en milieu urbain, des arbres qui vont faire environ une vingtaine de pieds. Il n'y a pas de désavantage d'avoir un arbre sur le terrain. En plus de tous les bienfaits que ça va apporter, une meilleure oxygénation, euh, ça va refroidir la maison. Donc, quand on va arriver des chaleurs en été, ça va vraiment aider à climatiser la maison. Mais un moyen de choisir le bon arbre, c'est de connaître son emplacement. Donc, simplement de se présenter avec une photo et on va pouvoir évaluer si oui ou non l'emplacement convient. Qu'est-ce qui est merveilleux avec les arbres arbustes conifères, c'est qu'à partir du moment qu'ils sont cultivés en pot, on peut vraiment les établir à l'année. À partir du moment que le sol dégèle jusqu'aux prochaines gelées, vous pouvez les implanter sans aucun problème. On vous invite vraiment à venir nous consulter si vous avez des questions. On a une des très grandes sélections de la région au niveau arbres, arbustes, conifères. Vraiment, un vaste choix. C'est sûr et certain qu'on va trouver un végétaux qui va convenir à votre situation.